lan tulus sekolatimu Kuen resnani aku Mungkawi panglipurmu Aku sadar yang amun Tapi cintamu yang kedua sengkengmu Aku sadar yang aku among Tati panglipur hatimu Sayangan aku masih sak sengkengmu Sangat jaramu sedih lawai Wiskawi maram hatiku Aku ngerti dirimu Mencintai diriku Meski utuh Dan tulus kau hatimu Kau resnani aku Mungkawi panglipurmu Aku sadar yang amung cintamu yang kedua Sayangan aku masih usah senggangmu Aku sadar yang aku among tetipan liper hatimu Sayang sanggangmu Senajan namun sedelo wae Wis gawe marem atiku Sayangan aku masih sak senggangmu Aku sadar yang aku amung dadi panglipur atimu below